سخی سخی عباس عباس جری عباس جری عباس سخی عباس سخی عباس جری عباس جری عباس جری عباس تیرا پرچم لہراتا رہے گا تیرا پرچم لہراتا رہے گا میں جلے گا تیرا پرچم لہلا چلے گا تیرا پرچم لہلا چلے گا محشر کی اسے گرمی چھو بھی نہیں سکتی محشر کی اسے گرمی چھو بھی نہیں سکتی جو پرچم عباس کے سائے میں رہے گا تیرا پرچم لہرا اس گھر میں کوئی مشکل آئے گی نہ ہرگز اس گھر میں کوئی مشکل آئے گی نہ ہرگز پرچم میرے غازی کا جس گھر میں سجے گا تیرا پرچم لہرا تیرا پرچم لہرا زہرا کی تمنا کی تمنا ہے تو ہے دعائے ہے در دنیا میں تیرا سانی بھلا کون بنے گا پرچم جب ہاتھ میں ہے اس کے عباس تیرا پرچم جب ہاتھ میں ہے پاس تیرا پرچم پھر آگ سے کیوں شہ کا زادار جلے گا اس کو سمیر دیں گے بے شک دعا سکینہ اس کو سمیر دیں گے بے شک دعا سکینہ عباس کی فہیم سنا جو بھی کرے گا پرچم لہراتا رہے